val au Salès que vival qui comença toèm o ran lo bach e qu’i seguit dos rang lo ajan, entre ocupa dos salts, la crava, lo monan, lo mochicu e l’o pertu. A la fi du darere e val de lasrstas, que ja t’ve das eh, dansas, coma la giga o bals eh, e das.